jack it up. На переезде, да? Да не-не-не, идите сюда. Это новопролетарская, судя по всему. Тут до далеко? Да вроде не. да? Давайте туда встанем за забор. Давай сядь хотя бы хопнули. Блять, мы, я думал, мы на третьем поедем, и поэтому я туда пошел. О, Пойдем посмотрим. В смысле, кто-нибудь идет из рабочих? Ой, ну сейчас я пропалил. Ага. <laughs> Ладно, слушай, давай спустимся вообще. Давай все налево, на эту сторону. На эту не надо, там здание РЖДшное, ну их нахуй. Опа. приехали. Да. Пошли отсюда. Ну, так испачкался. Руслан, давай сядь. Давай.